在周一的部分，我们会在上午的十一点三十三分迎接一个新的节气夏至。想要在当天哦，呃，帮自己呢可以转运的朋友们，不妨呢可以透过吃桃子类的食品呢来帮自己补气，比如说樱桃、水蜜桃、杨桃、蜜桃这一类的食物呢，水果呢都可以让我们除了在这个。 五月的时候呢，可以让自己的这个桃花运大开，人缘大好之外呢，也可以让我们的气场更加的强盛哦。而且以上的这些水果都有很丰富的维他命 C，同时还有补血补血的功能哦，所以对我们来讲都是不错的一个选择。那么在周一这一天呢，同时也逢到了当月的月破大号，所以基本上除了透过这个。 食补来补运之外呢，其他的仪式老师建议是少取的。再来就是周二这一天，我们会逢到的是地虎日，因此呢，在这一天呢，大力可以安葬，还有修方灶的部分。而在周三这一天呢，我们逢到的是天德宝光，因此如果家中有一些可以透过这个日光或者是 月光的部分呢，来做这个除秽的，比如说水晶摆件，哦，这个水晶处等等的，都可以呢，利用月光的时间哦，来让它做这个消磁，还有再重新注以能量。那么在这一天也要切记呢，是不能够探病的日子哦。再来就是周四这一天，我们会逢到的是合葵日，因此在当天是非常不利。 下去，所以如果有本来要去预定当天去做登记的朋友们，请记得缓一下，会是比较好的。而在周五这一天，我们会逢到的是分龙这一天，非常大力，大部分的吉事哦，尤其是呢，又有逢到了大进星数呢，来扶持一把，所以当天非常大力，我们要上官赴任或者是求子、好入学都非常大力，可以在这一天去做安排哦。 再概就是在周六这一天，我们会逢到的是天福日，所以在当天呢非常大力，我们可以做许愿啊，也就是可以在当天的清晨的早上晨时一点的时候呢，来对着这个太阳这边呢深呼吸吐气之后许愿了。那尽量呢可以维持在这个太阳圈的部分呢，至少五分钟，来让自己呢可以达到这个。 许愿的这个效果加强，那再来当天呢，也非常适合可以祈福、订婚、纳彩、送礼、入宅跟开市，有需要的朋友都可以参考一下。最后我们来看的话，就是周日这一天，我们逢到的是当月的月见土府，所以除了不可以呃过度的这个动土啊、新造等等的，其实呢，就连花圃们这的这个花花草草呢，也不建议在当天呢去做。 挖掘啊，或者是移植的动作哦，请大家要注意一下了。再来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是我们属虎的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，请你要好好的运用他人给予你的这个信任感哦。而且呢，呃，过去如果你有这个。 保证呢，或或者是答应别人呢，你会完成什么事项呢？都一定要在这个时期呢完成，因为在这个时间点呢完成的话呢，可以让他们对于你的这个不管是信心加分啊，接受度加分啊，甚至呢可以呢，呃，对于你的信任还有尊重度呢都会提高，因为你可能代表是在当时呢给他解决了燃眉之急。 所以呢，这几个生肖的朋友呢，尤其是针对在业务方面哦，请务必呢，在这个时候尽量呢，把一些棘手的或者是急件的东西呢，在这个时候完成，你可以做到一个顺手人情，对你日后呢是非常有助力的，而对方呢也会在之后给你好的一个回馈哦，请好好的运用这一段时间。再让我们来看一下呢。 在当周，其他生肖的朋友呢，有什么需要留意的地方？首先，第一个是我们属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在这个礼拜呢，比较容易会逢到瞬间转念。这个转念可能会是在人际上，或是工作上。我忽然开窍了，哦，我想到一个方法，可以很顺利的解决眼前的这个事情，或者是我想到一个 shortcut，可以让这个城市执行的更加的完善。又或者是我忽然。 发现这个人没有我想象中的好，我忽然看破一些东西，所以在这一个瞬间来临的时候，你要去接受他，不要去怀疑自己，因为有的时候你本能的这个 instinct，其实呢都是在告诉你，它是属于一个很正常的防护机制哦。在当中呢，也要劝属老鼠的朋友呢，要脱离依附的这种。 限制，也就是不要老是什么都要跟别人再三的确认，因为你要多相信自己一点，而在瞬间的一个改变呢，也可以让你这个转念呢，给你更多的一个扶持效果。当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜，冯到是再次启程，也就是。 如果你在这个礼拜呢没有好好的去做一个规划，那么你很有可能就会一直，呃，沉沉浮浮的，然后会浪费一些时间。所以老师会建议呢，你在这个时候就要开始拟定好新的目标，下半年你要做什么，这样子对你才是比较有利的。不然之后呢，你落后了，要在跟上进度的时候，相对的会比较辛苦一些，尤其是针对如果您是。 刚毕业的朋友，或是刚准备这个出社会的朋友，都一定呢要让自己的竞争力不断的跟上，继续的精进求精才是比较理想的。那么属牛的朋友在这个礼拜没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属老虎的朋友，在这个礼拜呢是需要寻找木的一周。 那么木石，我们一般来讲都是给予你灵感，可以给予你启发的对象。这个方向呢，有可能是在文艺上面，有可能是在医学上面，可能在美术方面，基本上在现在是很广泛的一个使用。只要是它能够对你呢的思想上是有所启发的话，对你都是好的。所以呢，会建议，也就是在这个。 礼拜呢，我们属老虎的朋友在心灵上可能会是稍微的比较匮乏的，你会比较少一点自信心，所以你需要透过别人来让你呢重塑你的这个自信心。因此呢，属老虎的朋友，请不要害怕寻找你的灵感，或者是让自己呢在这个礼拜呢稍微的放飞，脱离自己的轨道，让自己可以重整一下，都是无所谓的哦。 那么当中呢，并没有需要留意的天数。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要有共通信念的。也就是你在这个礼拜，如果你跟别人是唱反调的，或是跟别人的想法不一致，没有到对平的时候，这时候就很可能呢，对你的工作啊，或者是在交涉上面会。 产生很多的问题跟矛盾，所以建议呢，在这个时间点呢，是代表要强化沟通，而且要让大家都很有明确的共识，才是最主要要达到的目标。而在当中呢，属兔子的朋友也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜是比较容易会有随心所欲，也就是你会想到什么做到哪里。 会变得有点让人家觉得不着边际，或者是说很像一盘搭子，很乱，没有头绪，不知道你之后下一步要怎么做，因为你根本就没有按牌理出牌。呃，在过去可能有的时候它是刚好会误打误撞，然后你就是有成效。可是在这个礼拜，你的随心所欲呢，不管是在工作上，或者是说在人际方面，甚至在健康方面，比如说。 没有按时间吃药，或者是想到才吃，对你来讲都会有一些影响的。所以请务必呢，不要太过的随心所欲，还是要按表操课，或者是要有纪律的去做事情，才是比较理想的哦。在这个礼拜属龙的朋友要留意的天数有三天，分别是周三、周四以及周五。 下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要酝酿创意的一周，也代表的是在这个礼拜，尽可能让自己呢有自己的时间，可以静下来，好好的调整你的步调，不要老是被工作追着跑，或者是被一些案子的 deadline 赶着上架，要让自己有时间可以沉淀，重新去重整自己的。 讲法去构思，那对于如果你是属于创作，或者是属于呃公关类别的，或是跟创意相关工作的这个朋友们呢，才能够大展你的才华，把你真正想要表达的出来，呈现在文字或者是物品或者是呃图片上面，这样才是比较理想的。所以这个礼拜多去让自己透过。 电子书，或者是说静下来听听音乐，来重整，让自己心灵重新洗涤一番吧。这个礼拜属蛇的朋友要留意的天数，只有一天是周四。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜呢是属于情绪释放的一周。这个礼拜非常建议属马的朋友可以好好的找一个你信任的过的人，可以把你心情。 好的，不好的，喜怒哀乐都分享给他，不要觉得好像你是在把对方当成是垃圾桶。你只要想到你是在倾诉，而这个呢，也是在表达你对于他人的信任，那样子就会让你的心理比较好过了。而这个情绪的释放呢，也比较能够让你呢，不会把你的这个情绪呢淹到天花板，而让自己呢，整个心情呢非常的不好哦。 属马的朋友在当中要留意的天数，有一天是周一，也希望你们可以好好的透过跟人更好的一个沟通呢，来达到真正的一个连结哦。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于需要庇护的一周，而这个庇护呢，会代表的是你需要别人的关怀，又或者是说你需要可以示弱，不要逞强。如果老师一直让自己 在别人面前显得我很好，我没事。那么其实你很容易心里真的是有一堆事，只是往心里吞而已。这个礼拜会建议属羊的朋友要好好的，呃，能够去把自己的一些不开心的事情分享出来，害怕的事情。 讲出来，这样子大家一起呢，帮你分担掉那一份情绪，你也才能够更正面的再走下去哦。属羊的朋友，在这个礼拜留意的天数也是比较多的，除了周一、周二之外，还有周日哦。 下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于坚持不懈的一周，也就是请你要把你所想要做的东西，慢慢的去逐一的去实现，这样子你才可以最终尝到它的甜食，也就是它的成果。那再来呢，属猴子的朋友呢，也不要呢把这个三分钟热度呢用在这一个礼拜，这个礼拜你必须要秉持着。 坚持的心情呢，去，呃，面对你所要经手的每一个事项，那么都可以迎接不错的一个成果。这个礼拜您所要留意的天数是周三哦。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜必须要会承担责任。第一个就是呢，如果说这个成败是在你身上的，你要让。 别人很清楚是说你会愿意去承担，这样子呢，跟你一起共事的人呢，他们可能第一个可以少了一些压力，第二个他们可能会比较愿意出这个力去做这个事情啊，因为他们比较没有这个压力，他们会觉得是说不管成败的话，都有别人在帮我扛，所以我只要尽力去做。相反的，他们呢，反而呢会比原本的更要来的努力以赴哦。 而这个承担责任呢，也包括了，不管是针对好的事情跟不好的事情，你都要有这个，呃，心力呢去承接，这样子人家才会觉得是说你是一个非常有胆识的人呢，不会只有腰瓜田的吃。那在这个礼拜属鸡的朋友要留意的天数，有一天是周四哦，还有请你要有这个意识呢，要去呃扛起来，而不是呢把责任推给他人哦。 下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于需要节制的一周，而这个需要节制呢，它也往往的代表的是，比如说性生活，或者是开支，或者是很爱嘴别人的这个部分，都要有所节制，才不会伤己伤人哦。好，那么在这个礼拜呢，要留意的天数有一天是周五。下一个生肖是属猪的朋友。 属猪的朋友，在这个礼拜呢，是属于需要修复信任的。也就是过去你可能，呃，觉得你不是很看得起的人，或者是说你很没办法信任的人，你觉得从来没有意愿去配合或是委任的人，其实呢，可以再次的尝试看看，或许再次交手之后，你会发现对方其实是有助于你的，对方其实也可以给你一些启发的，或是给你一些你想不到的一些。 呃，地方的帮助，所以呢，修复信任，不管是在工作上，或者是在感情上、人际上，都可以给你带来更好的一个方向跟帮助哦。不妨在这个礼拜呢，放下你的这个偏见，然后呢，给予他人呢多一点点的信任，或许你就会有多一分的收获哦。当周要留意的天数有一天是周六。 最后，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名呢是我们属马的朋友；第二名呢是属猪的朋友；而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，其实是属于比较觉醒的一周，你会意识到自己内心有多澎湃，有多需要对方，有多渴望可以有内心的一个交流。请不要害怕的把自己的这个情感。 那份爱给感，那份感受呢，给表达出来哦。忠诚于自己的想法，在这个礼拜是非常的重要的，要很 honest 的去对待自己，这样子你才有那个这个心情呢，可以用那一份心去对对方。再来呢，也要去想到要怎么样才能够好好的去守护。 你所渴望的这份感情哦，就不要老是去做一些让对方觉得是竞踩爆别别人的这个雷点的东西了。好，以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加分享。我是金英老师，有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是透过下方的官网加入老师。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。